मेरा नाम डॉक्टर रीत गुप्ता और अगेन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक फेस वॉश लेके आया हूँ एक्टिवेटेड चारकोल का जेंटल बीस का activated charcoal face wash why we need activated charcoal in our face wash ये मैं आपको पूरा बताऊंगा हाउ डज इट वर्क ये भी बताऊंगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को तो हम इसमें आज हम टेस्ट भी लगाएंगे कि ये रियल है कि नहीं इसके अंदर चारकोल तो खैर एक्टिवेट सर्कल के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ मगर मैं अगेन हम लोग फिर ट्राई मारेंगे और नई नई कंपनी के नए नए फेस वॉश हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है तो ये है जेंटल बीस का एक्टिवेटेड चार्कुल फेस वॉश जो आपके चेहरे से ऑयल डर्ट ग्रीस ये सब को रिमूव कर देता है तो बेसिकली वर्क कैसे करता है तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है इसमें एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है एडजॉर्बिंग मतलब एक मॉलिक्यूल है ये डर्ट को अपने से चिपका लेता है उसे एब्जॉर्ब मतलब एक होता है एब्जॉर्ब अंदर एब्जॉर्ब कर लेना बट ये एब्जॉर्ब है मतलब अपने चारों तरफ आ, उसको बांध लेता है so it, it's प्रॉपर्टी तो जब हम अप्लाई करते हैं जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे बॉडी में पॉल्यूशन के कारण बहुत से चेंजेस होते हैं हमारे स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है किसी की मिक्सड होती है किसी की ड्राई होती है तो जब आप बाहर जाते हैं पॉल्यूशन में तो आपकी स्किन उससे जब रिएक्ट करती है तो बहुत सारे dirt blackhead whitehead बनते हैं अभी क्या होता है कि जैसे जैसे पोर्स में स्किन के पोर्स में स्किन के छेद में गंदगी जाती है तो वो आपको एक्ने कॉज करते हैं आपके डलनेस दिखेगी फेस में ये सब चीज़ें कब होती है जो आपको डर्ट पूरे फेस में फोर्स में रहती है तो ये फेस वॉश क्या करता है ये एक्टिवेटेड चारकोल के साथ है तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है जब उसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके डर्ट को एब्जॉर्ब करके उसको रिमूव कर देगा इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है you have to apply you have to make your face wet and you have to take this face wash and you have to rub it in a circular direction circular direction जब आप रब करेंगे तो वो आपने खीरे को देखा खीरे को हम जब खीरा काटते हैं मतलब ककड़ी यू नो ककड़ी काट के फिर उसको ऐसा ऐसा करते हैं उससे सारा गंदगी बाहर आ जाती है पॉइजन कड़वापन बाहर आ जाता है सेम जब आप अपने फेस में अप्लाई करते हैं और सर्कुलर डायरेक्शन लगाते हैं तो आपकी गंदगी भी बाहर आ जाती है पोर्ट से जो जिसके लिए हम फेस वॉश यूज़ करते हैं ये फेस वॉश आपको मिनिमम दो से तीन मिनट आपको अप्लाई करना है और ये S L S free and paraben free है ये आपको अगर आप ऑयली स्किन है अगर आपकी ड्राई स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है देखिए क्लीनिंग हर किसी को चाहिए ना चाहे आदमी हो चाहे और हो तो सब सबको क्लीनिंग चाहिए चेहरे की तो आप इसको अप्लाई करिएगा और हम लोग भी ट्राई करेंगे हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे लेज़र मशीन से कि इसमें चाकुल कितना परसेंट है इसकी प्राइस जो है वो है अराउंड थ्री का है और मैं एक आपको प्रोमो कोड दूंगा which is poison skin cleaning जिससे आपको टेन क्या क्या कहती है कंपनी कहती है कि आपको एक्ने प्रिवेंट करेगा आपको एक्ने नहीं होने देगा क्यों कैसे वर्क करेगा एक्ने पे ये आपके पोर से जब गंदगी को खींच के बाहर निकाल देगा तो वहाँ पे जो पी एक्ने बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो होके आपको एक्ने कॉज करते हैं वो नहीं होंगे बिकॉज ये आपको सीबम पे भी कंट्रोल करेगा सीबम प्रोडक्शन में कंट्रोल करेगा तो आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी बहुत ज़्यादा तो अगर आपको ऑयली स्किन की दिक्कत हो तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए और आपके ब्लिमिशेज हैं तो उसको भी हील करेगा कंट्रोल ऑयल सिक्रेशन आपके सीबम को कंट्रोल करेगा ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा बिकॉज जितना ज़्यादा आपकी स्किन में ऑयल सिक्रेट होगा वो आपकी स्किन को उतना ज़्यादा गंदगी से गंदगी को अट्रैक्ट करेगी तो वो तो आपको मतलब स्किन मतलब डलने सकेगी relieve dry skin reduce tanning tanning पे भी वर्क कर रहा है टैनिंग पे कैसे वर्क कर रहा है activities charcoal I don't know to be very frank I don't know how it work on tanning but company कह रही है तो कुछ ना कुछ उसको साइंटिफिक uh, uh, उनके पास कुछ ना कुछ रिसर्च uh, होंगी तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और रिड्यूस इचिंग आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा खुजली होती है बहुत से लोगों को होती है खुजली तो आपको खुजली हो रही तो भी उसको भी और ये prevent it will it prevent blackheads अगर आपके चेहरे में ब्लैक हेड्स आ रहे हैं you know what is blackhead आपकी जो स्किन के पोर्स हैं उसमें जब आप डस्ट में जाते हैं और उसमें डस्ट पोर्स में भर जाती है तो वो एक ब्लैक हेड कॉज करता है और जब उसके अंदर ऑयल सिक्रीशन ऑयल सिक्रीशन होने लगता है या सीबम सिक्रीट होने लगता है और वहाँ पे पी एक्ने बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं तो वो एक्ने कॉज करता है एक्ने बन जाता है तो ये आपको एक्ने ब्लैक हेड पर भी प्रिवेंट करेगा और साथ ही साथ आपको एक्ने भी नहीं होने देगा आपको ब्लेमिशेस को भी हील करेगा आपको टैनिंग को भी रिमूव करेगा तो ये ऑल इन वन है जेंटल बीस्ट का इसके अंदर इंग्रीडियंट हम देख लें तो नीम एक्सट्रैक्ट है जो आपको अगेन एंटीबायोटिक वर्क करेगा क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगा हेल्दी देगा ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट है अगेन ये आपको एंटीऑक्सीडेंट है और भी बहुत कुछ कुछ कुछ एक्टिवेट चारकोल भी है ग्लीसिन भी है और भी बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है तो अभी हम इसमें ट्राई करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल कितने परसेंट का वर्क कर रहा है और यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ तो प्रोमो कोड है वर्ड्स पॉइजन स्किन क्लिनिक आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा नीचे मैं बाइंग लिंक डाल दूंगा पसंद आए तो जाके खरीद सकते हो बहुत बड़ी कंपनी है जेंटल बीस्ट आपको बहुत सारे इसके प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं तो कोई मैं नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस कंपनी के लिए बट इट्स गुड तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इसमें कितने परसेंट चाकुल है देखते हैं अभी हम है कि भी नहीं है इको लेज़र जो कि चारकोल को ब्रेक कर देगी कर देती है पिगमेंट को ब्रेक कर देती है बेसिकली टैटू रिमूव करने के लिए मिलाजमा रिमूव करने के लिए या बर्थमार्क रिमूव करने के लिए ये लेज़र यूज़ की जाती है और हम इसमें देखेंगे कि ये इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल पिगमेंट है वो ब्रेक होते हैं कि नहीं होते हैं तो इसमें इसमें निकालूंगा मैंने ये ले लिया है ज्यादा हो गया है ये बेसिकली क्या करता है पिगमेंट को ब्रेक कर देता है कोई भी पिगमेंट हो लेजर मशीन जैसे इसमें भी black pigment concentrated charcoal real में है और ये है जेंटल बीस कंपनी का इसकी प्राइस है थ्री नाइन्टी नाइन एंड इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं अभी हंड्रेड एम का बॉटल आता है तो हमने अभी देखा किस तरीके से ये लेज़र मशीन ने इसके पिगमेंट को ब्रेक किया और मैंने इतने बड़े एरिया में लगाया था और इतने एरिया को मैंने उसको पिगमेंट को ब्रेक कर laser machine that mean it contain activated charcoal real में है क्योंकि बहुत सारी कंपनी बनाती हैं activated charcoal face wash but उनके अंदर एक्टिवेटेड चारकुल नहीं होता है तो मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ जब वो मैं ट्राई करता हूँ कुछ भी चीज़ तो मेरे पास वो मशीन थी तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए तो गाइज इस एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश को आप यूज़ कीजिए अगर आपको एक्नेक प्रोन स्किन है अगर आपको ऑयली स्किन की दिक्कत है या आपको ब्लैक हेड्स की दिक्कत है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जेंटल बीस कंपनी का और आपको मैं आपको एक प्रोमो कोड दिया है पॉइजन स्किन क्लिनिक मैं नीचे टाइप कर दूंगा आप वो देख लीजिए आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा हंड्रेड एम का फेस वॉश है वन एम भी डे लगाएंगे तो हंड्रेड डेज चलेगा मतलब तीन चार महीने चलेगा एंड लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ you have to apply in circular direction and you have to wash it after two और थ्री मिनट मतलब इतना तो लगाना के रखना ताकि गंदगी निकल सके ऐसे बहुत जल्दबाजी मत करिएगा कभी भी कोई भी चीज़ आप फेस में लगाएं क्लीनिंग करें तो प्रॉपरली क्लीन करने के बाद आपको उसको रिमूव करना रहता है और ना आप ऐसे लगाया और फट से धो दिया तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगा उसको मतलब एक्टिव इंग्रीडियंट को वर्क करने का टाइम देना पड़ता है मेरी आईडी डॉक्टर अरविंद गुप्ता कोई भी इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगा आपको डॉक्टर अरविंद गुप्ता आप सभी खूबसूरत होती है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जेंटल बीस का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश मैं इससे पहले भी फेस वॉश के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ बट ये वाला अगेन एक्टिवेटेड चारकोल है एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कैसे वर्क करता है क्यों हमें जरूरत रहती है एक्टिवेटेड चारकोल के लिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरे बाल हो रहे हैं बहुत खराब जिसके कारण मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ तो